Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment insérer un texte dans le pied de page sur toutes les pages sauf la dernière. Le plus simple est d'appliquer un style de page dédié à la dernière page. Mais nous aimerions un fonctionnement automatique. Si le document n'a qu'une page, nous ne voulons pas de texte dans le pied. Et s'il y a plusieurs pages, nous ne voulons pas le texte dans le pied de la dernière. Nous allons utiliser un champ dans le pied de page. Cliquez dans le pied, puis insertion, champ, autre champ, ou utiliser la barre d'outils ou le raccourci clavier CTRL F2. Dans l'onglet Document, Type, cliquez sur Page, sélectionnez Page suivante, Format, sélectionnez Texte. Puis, tapez le texte à insérer dans le pied, dans la zone Valeur. Cliquez Insérer. Fermez. Notre document n'a pour l'instant qu'une seule page. Nous n'avons pas de texte affiché. Si nous créons un saut de page, nous obtenons notre texte. La dernière page n'a pas de texte. Nous recréons un saut de page. Nous obtenons le pied avec le texte, sauf sur la dernière, etc. la limite, bien entendu, de cette technique est que nous insérons ici un texte et nous ne pouvons pas insérer un champ à l'intérieur de ce champ.